Тој е професор доктор Зоран Здравев, кој што е раководител на оделот за е-учење, кој што ќе има своја презентација за овој оддел од електронскиот интернет. Најпрво, здраво на сите матуранти кои се овде и идни студенти на УГД. Јас спремив една кратка презентација да се запознаеме со можностите и предностите, кои се предностите на електронскиот профил на УГД. Кој од вас нема профил на Фейсбук? Има ли тат? Има. Има. Значи двајца, тројца. А, почнувам со Фейсбук тоа што е општо познат. Профилот на Фейсбук секој си поставува своји генерали. Од фотографија, лични податоци, контакти и така натаму. Слично е и со профилот на угада. Кој може да има профил на угада? студентите на угада. Значи, откако станете студенти на угада, откако ќе станете студенти на угада, ви се формира профил на угада, најпрво се формира службен профил на угада. Службениот профил овозможува пристап на сите други услуги. Значи, ако го немаме тој службен профил, односно акаунт на УГД, нема да можеме да пристапуваме на сите други услуги кои денес ги е, презентираме. Тоа се е учење, е индекс, е библиотека, е и така натаму и сите други е работи кои следуваат и кои се уште не знаеме дека ќе ги ќе постојат и дека ќе ќе ги користиме некој пат. <clears throat> Пакетот овозможува најпрво студентска имейл адреса. Тоа е име, точка, број на индекс кој ќе го добиете, еду мака Значи, тоа е акаунтот, односно сметката со која се најавувате на профилот на Угада. Со тоа добивате дополнително можност за комуникација, Skype, напредна верзија for business, 1 терабайт терабайт Имате ли представа колку е тоа? Колку е еден филм? ако го донлодирате. Еден гига од прилика, да. Колку филма се тука? Еден тера? Многу филмови. Многу, многу филмови. Значи имаме еден терабайт а, онлайн простор за чување на ваши податоци, фотографии, а, документи, файлови, значи се што, се што имате потреба да, да чувате. Дополнително, имате пет лиценци за Microsoft Office. Значи, со овој пакет, вие може да ги данлодирате тие пакети и може да, да ги инсталирате на ваши домашни компјутери. Пет лиценци. Значи, на лаптопот со кој комуницирате, на десктопот кој ви е дома или некаде на друго место, на трето место, битно е само да се најавите со вашиот а, акаунт кој е формиран на e учени Исто така, може да користите онлайн а, Microsoft Office а, продукти, значи се најавувате онлайн преку било кој браузер, вклучувате Word, Excel, значи нема потреба да го имате инсталирано на вашиот на вашиот компјутер. Технички кажано, со технички зборови, значи имаме Office 300, 365 Education Plus for Faculty, последни верзии на Office, имаме Office Online for Education, имаме SharePoint, тој е оние 1 терабайт, Exchange Online, за примање на мейловите, може да примате до 50 гига мейлови. Тоа е исто многу. Јас веќе 4 години го користам, едва и 10 гига имам мейлови примена. И Skype for Business тоа го кажавме веќе. Сега е предвидено демо, меѓутоа мислам дека во овој момент нема потреба да прикажувам. Прашање во врска со ова? Ајде. Дали по завршувањето на Дали по завршувањето на студиите исто така можеме да користиме, на пример да го зачуваме мејлот, податоците или било што останато? Значи, известно време после завршувањето на студиите, вашиот имејл останува отворен, меѓутоа, после известно време, мислам дека е Тоа според правилникот на УГД, после две години имейлот се и акаунтот се затвара. А, има ли потреба да го отвориме а, онлайн Office 365 за да видите како функционира? Тие што не го отворили, што не, не го користеле, треба да, да се обидат да, да користат. Тоа е преку студентскиот имейл кој го добивате. Второто што сакам да ви го представам е електронското учење. Електронското учење тоа е платформа која е, е овозможува на студентите наука да нивна целосна контрола на е, на процесот на учење. Значи прво како да се дојде до информации за тековната настава, односно кои курсеви одат или некој курс кој сте запишани на на факултетот, значи што се случува, кои материјали се поставени, кои датуми се предвидени, значи информациите генерално, како да се најдат материјали за учење. Сите материјали треба да се назначени во на платформата за е-учење во соодветниот курс. Значи на секој курс треба да има презентации, PDF файлови, се што е потребно и информации линкови према према книгите кои треба да се да се учат. Понатаму, кои се следните обврски? Што обврски имате вие за еден предмет за да можете да, да успеете да го положите? Значи, сето тоа е дадено во а, распоредот кој се поставува на електронско учење. Тука исто има а, електронски календар кој а, ви праќа мејлови од време на време да ве подсети имате уште една недела до таа задача, имате уште две недели за тоа и така натаму. Значи, сето тоа е поставено на платформата за е учење Да набројам. Значи, тука имаме онлайн пристап 24 кроз 7, значи во било кое време. До сите курсеви на кои вие сте запишени. Материјалите и ресурсите во кои се поставени во курсевите, во видео, текст, аудио, линкови и така натаму. Значи, сето тоа е поставено на е-учење. Спроведување на електронски колоквиуми и испити, автоматско оценување, правење на анкети, работилници, понатаму а, имаме календар на активности, пре, преземање, преглед и оценување на семинарските задачи. Значи, семинарските можете онлайн да ги поставувате за да може професор да ги оцени. Следење на активностите на на студентите. Значи, секој е, професор може да следи кој колку пати се најавил, што изработил, како изработил на таа платформа за е-учење. И така натаму. Значи, е, во идно време мислам дека следната година веќе ќе имаме снимање на предавањата, значи се што е што се предава може да се снима или професорите да снимат видео лекции и да ги постават за да може да ги отпосле прегледувате. И најбитната работа, значи имаме ефикасна комуникација со студентите. Тука имаме соопштение, тука имаме пораки на професорите, на асистентите и сето тоа благовремено значи може да се следи и да се одговара. Не е можно, значи Па, ако некоја порака ја пратите, нонстоп се појавува, се отвара кај професорот, се додека не ја одговори. Е сега, сето ова, сето ова, значи, изгледа супер, меѓутоа има една, една битна работа, не можеме да дојдеме кај вас дома и да ја отвориме платформата. Тоа треба сами да го направите. Значи домашна посета не имаме воведено, треба сами да почнете да работите. Ако не отворите електронската платформа за учење, значи нема да може да дојдете до вашите потребни податоци. Како тоа изгледа? Мислам дека веќе скоро сите имате е, представа. Имаме категории на курсиви, имаме факултети, го одбирате вашиот факултет и е, пристапувате на сите тие податоци. Еден курс вообичаено, значи ги има по е, секвенци, што е значи генерално вежби, предавања, по а, недели, по датуми, значи се е поставено за колоквиуми и така натаму на курсот за електронско учење. Во врска со електронското учење, дали има некои прашања? Ке имате прашања подоцна, добро. Благодарам на вниманието.